how are you? My name is Manpreet Singh and you're watching Mr. Singh 1000 Tech Tips. दोस्तों यहाँ पर जो है लूडो किंग गेम के अंदर जो है अगर हम जो चाहते हैं कि हमें ये नंबर आ जाए छः आ जाए चार आ जाए पांच आ जाए बट वो नंबर नहीं आता हम चाहते हैं कि हम जो है जीते जीते जीते जीते हमें लास्ट के अंदर जो है एक आ जाए पर वो नंबर नहीं आता हम जीत रहे होते हैं बट लास्ट के अंदर क्या होता है कोई जो हार रहा होता है हमारे ऑपोजिट वाला वो घूमकर पूरा जो है लूडो किंग का कवर कर लेता है बट लास्ट के अंदर वो जीत जाता है और हमारा एक ही नहीं आता बट दोस्तों यहां पर एक में आपको एक ऐसा जो है प्रो मोड मतलब एपीके वर्जन आपको देने वाला हूं लूडो किंग का जो गूगल प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है अगर आप जो है गूगल प्ले स्टोर के अंदर वाली लूडो किंग यूज कर रहे हो तो उसको आप डिलीट कर दीजिए और लूडो का pro mod version APK file जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा आपने वो वाला एक हैक्ड वर्जन है लाइक आपने उसको डाउनलोड करना है उसको इंस्टॉल करना है और साथ ही में आपको एक कंट्रोलर मिलेगा उस कंट्रोलर से क्या होगा आप चाहते हो कि आपको छे आए आप उस कंट्रोलर के ऊपर छह दबाओगे तो आपकी लूडो किंग गेम के अंदर छः आ जाएगा आपकी गोटी बाहर आ जाएगी आप चाहोगे कि आपको दो आए तो दो दबाओगे वो दो आ जाएंगे चार दबाओगे चार आ जाएंगे लाइक <laughs> आपको पांच दबाओगे तो पांच आ जाएंगे ठीक है तो ऐसे जो है वो कंट्रोलर लूडो किंग गेम का कंट्रोलर आपके हाथ में होगा आपने लूडो किंग गेम के अंदर जीतना है किसको जिताना है और किसको हराना है ये सारा कंट्रोल आपके हाथ के अंदर होगा और इस कंट्रोलर का लिंक आपको वैसे तो यार पेड है लोग पैसे ले रहे हैं कि हज़ार रुपये दे दो दो हज़ार दे दो पांच हज़ार दे दो तो हम आपको जो ये कंट्रोलर दे देंगे बट मैं आपको जो है फ्री के अंदर आपको ये कंट्रोलर दूंगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और आप उस कंट्रोलर का डाउनलोड करोगे लूडो किंग का mod pro APK version आप जो है डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने के बाद आपने इन कंट्रोलर और मोड प्रो एपी के को दोनों को जो है कंबाइन कर देना लाइक उनको कनेक्ट करना है वाईफाई के साथ एक के अंदर आप जो है वाईफाई हॉटस्पॉट चला लो दूसरे के अंदर वाईफाई चला लो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट हो जाते हैं कनेक्ट होने के बाद आप अपने फोन के अंदर जो है आपने कंट्रोलर के अंदर छेद दबाओगे तो वो वहां पर सीधा जो है छः आ जाएंगे लूडो किंग गेम के अंदर आप दबाओगे चार वो नहीं आएंगे आप चाहोगे कि ये वाली गोटी खुलनी चाहिए तो वैसे ही आपने छः दबाया तो वो खुल जाएगी आप बोलोगे कि इसकी गोटी नहीं खुलनी चाहिए आप दबाओगे कोई भी बटन तो वो जो है नहीं खुलेगी फिर आप चाहोगे यार ये तो अपनी है ये वाली तो गेम जो है बाहर होनी चाहिए लाइक इस मेरा हक है तो यहाँ पर जो है छे दबाने चाहिए यहाँ पर मेरी वाली गोटी जो है बाहर आनी चाहिए तो आप छे दबाओगे तो आपकी गोटी सीधा बाहर तो दोस्तों इस Ludo King pro mod APK version है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर वाली लूडो किंग आपने आने इंस्टॉल कर देनी है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं और साथ ही में आपने जो है कंट्रोलर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आप दोनों जो है इंस्टॉल करने हैं अलग अलग फ़ोन के अंदर एक ही फ़ोन के अंदर नहीं करना इंस्टॉल अदरवाइज ये काम नहीं करेगी और आप इसको खेल कर बताओ कि आपका एक्सपीरियंस इसके रिलेटेड कैसा रहा जल्दी से मेरे को नीचे जो इस वीडियो को लाइक करो कमेंट करो और जो है है सपोर्ट करो ताकि जो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको जो है देता रहो यूट्यूब की तरफ से और जो है आप ऐसे जो है प्यार करते रहो और जो है वीडियोस को लाइक करते रहो दस लाइक का टारगेट है यार दस लाइक चाहिए ज़्यादा नहीं मांग रहा पहला लाइक आपकी तरफ से होना चाहिए पहला कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए नीचे एक कमेंट करो hash pro mod APK version okay तो टेक जय हिंद बंदे मातरम बाय बाय और साथ ही में दर्द दस नहीं होते यार दूसरे के अंदर तो दोस्तों इस लूडो किंग लाइक जब भी हम जो है के लिए जो है सो एरर आएगी गेम को जो है फोन को जो है प्रो एक जो है मोड वेबसाइट भी है mister Singh one thousand dot com यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉयड लैपटॉप पीसी वेबसाइट और जो है ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं इन सभी के लिए मैंने जो है ट्यूटोरियल मैंने जाके बना के रखी है जाकर चेकआउट कर लो mister Singh one thousand dot com